السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء مرحبا بكم من جديد معكم وفاء الشامي وفي هذا الفيديو سوف نتعلم كيف نقوم بتسعير رسوماتنا وأستطيع أن أقول لكم يا أصدقاء بأني سوف أكون عضوا في برلمان شعب بإذن الله عند دائرة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن للموسم الثاني فسوف لن أكون متواجدة في الشهر القادم ولأني أقوم بعرض بعض من الطلبات التي تأتيني طلبات الرسم على حسابي في الإنستغرام فالكثير يسألني كيف أقوم بتسعير رسوماتي فمن خلال هذا الفيديو سوف أقوم بمحاولة آه، لتسعير أو لتعليمكم كيف تقومون بتسعير رسوماتكم إن كانت للكتاب أو لدور النشر بالنسبة للطلبات الخاصة سوف لن أتطرق لها لأن هذا يعتمد على الخدمة التي سوف تقدمها للعميل ان شاء الله يا اصدقاء انكم تستفيدوا من الفيديو وخلونا نبدا حالا أول طريقة يا أصدقاء هي تسعير الساعات أنت تقوم بعمل كتاب والصفحة الواحدة تستغرق منك مثلا خمس ساعات قمت بتسعير الساعة الواحدة بعشر ريال مثلا إذا الصفحة الواحدة سوف تكلف خمسين ريال آه، لعملها بهذه الطريقة سوف تستطيع ضمان حقك في الحصول على المال الذي يساوي عدد الساعات التي تقوم بها في عمل هذه الرسمة عدد الساعات يساوي الجهد المبذول المبذول وصعوبة الرسمة التي تقوم بعملها تخيلوا أنفسكم موظفين في شركة وأنتم الآن تقومون بالعمل في شركتكم الخاصة وتستلمون معاشا على حسب عدد الساعات التي تعملون بها لا تبخسوا على أنفسكم الأمر الثاني هو بتحديد حجم الصفحة كما تعلمون وقمت بتعليمكم في الفيديو السابق وهو تعليم رسم قصص للأطفال كيف تقومون بتحديد صفحة الرسم إذا لدينا صفحة spread page اللي هي صفحة كاملة للقصة ولدينا صفحة مقسمة أه سوف تقومون ب أه، تسعير رسوماتكم على حسب آه، حجم الصفحة التي سوف تقومون بها إن كانت spread page أو single page اللي إذا كانت صفحة كاملة أو صفحة منفردة لذلك يا أصدقاء حاولوا أن تقوموا بتحديد هذه الأمور قبل أن تبدأوا بالعمل حتى لا تنصدموا بأنكم تقومون بجهد كبير أو بعمل كبير بسعر منخفض النقطة الثالثة أصدقاء هو مستوى المعيشة في البلد الذي تعيش فيه مستوى المعيشة يحدد الكثير من الأشياء وخاصة التسعير آه، إذ أنك لا تستطيع أن تبخس بنفسك خاصة بأنك بحاجة إلى آه، دفع رسوم مثلا دراسية أو كنت آه، بحاجة إلى دفع الإيجار أو مصاريف الحياة بشكل عام فإذا كانت مصاريف أو مستوى المعيشة في الدولة التي تعيش فيها غالية فهذا ينعكس بشكل كبير على التسعير التي تقوم بها قد يكون سعرك غالي مقارنة بأحد آخر في دولة أخرى مثلا الهند أو لبنان أو أي دولة آه، عربية أو آه، خليجية أو عالمية آه، لذلك حاول دراسة مستوى المعيشة في البلد الذي تعيش فيه حتى تستطيع قياس أيضا مستوى أو ارتفاع تسعيرة رسوماتك أو تقليلها على حسب مستوى المعيشة حتى تستطيع اكتف أن تكون مكتفيا ذاتيا وحتى يستطيع هذا العمل أن يكون مثمرا لك أكثر مما أن يكون عبئا عليك طبعا أصدقاء في هناك أمور مهمة جدا أنتم لازم تعرفوها في هناك أشياء تخلي العميل يوافق على السعر اللي أنت تعرض عليه من البداية أولا هي مميزات خدمتك أن أنت قمت بتسويق خدمتك بشكل جيد بشكل أقنع الزبون أو العميل أنه هو يقوم بشراء خدمتك بالسعر اللي أنت تريده إذا طريقة عرضك لخدمتك أو طريقة تسويقك لخدمتك ولرسوماتك لم تكن جيدة سوف يكون هنالك محاولة من الزبون أو العميل لتقليل السعر حتى تقوم هذه الخدمة على الأقل بإفادته بأن العرض أو أن السعر أقل من الأسعار الأخرى في آه، السوق فلذلك يا أصدقاء أنت لن تكون فقط رساما بل ستكون شركة وتكون مدير مشروع وتكون مسوق أيضا وهنالك أمر آخر قد يؤثر على التسعيره آه، وقد يقنع أيضا الزبون بتسعيرة التسعير التي تقدمها وهو آه، شهرتك في مجالك أو مدى تميزك في مجالك إذا كنت مشهور إذا كنت آه، شخص تقوم بالتميز في هذا المجال سوف يكون هنالك سبب مقنع لهذا السعر الذي تقوم بتقديمه لهذا الكاتب أو لدار النشر وسوف تستطيع إقناعهم بأن خدمتك وبأن أنت كإنسان سوف تستطيع آه، أن توصل القيمة في من هذه الرسومات وبعد ما يتم الاتفاق على العمل حان وقت عقد العمل عقد العمل بينك وبين بين دار النشر في العادة دار النشر هي التي تقدم عقد العمل آه، لكن يحق لك أن أنت تنتقد بعض النقاط اللي موجودة وتحاول ان انت تعدل عليها بما يتناسب معاك اذا ما كان مناسب وتحدد الوقت يكون كل شيء واضح بالنسبة لك وتكون محافظ على حقوقك في آه، عقد العمل بالنسبة لعقد العمل مع الكاتب يفضل ان انت تكتب عقد العمل ويكون عن طريقك انت تحط الشروط اللي آه، يفضل انها تكون موجودة وتحط ايضا الحقوق الواجبة تجاه العميل والحقوق الواجبة تجاه العميل اليك آه، بذلك يكون هنالك حفظ للحقوق بينك وبينهم وتحاول أن آه، ما تقع في المشاكل أو تقع في النصب من بعض الكتاب أي السيئين أو العملاء السيئين بهذه الطريقة تضمن حقك ويكون الموضوع رسمي وبروفيشنال أكثر في النهاية أصدقاء أتمنى أنكم لا تواجهوا عملاء سيئين ونصب أو احتيال من عملاء سيئين وأن تكون تجربتكم دائما رائعة ومثمرة بإذن الله وفي الأخير أصدقاء إن شاء الله تكونوا استمتعتم واستفدتم من هذا الفيديو وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار لا تترددوا في سؤالي في الكومنتات تحت أو حتى في حسابي على الإنستغرام أراكم الشهر القادم بإذن الله كونوا على الموعد ولا تنسوا ال share وال like وال subscribe. إلى اللقاء ودمتم سالمين بإذن الله